olwaleero abaffe abalwanyi abalwana tewaliwo kyonna kyebaali kibaweereddwa ne bukeera enkya ne bayita shanita namuyimba gwe bakazaako erya bad black malaya buganda nega nti tumwadde satificate kubanga aleeta abalambuzi bangi mu ggwanga uganda olwaleero aliwo osanga lya mbogo bwe yavaayo nayambala bupale nga kamwise muno kamusazizaamu mu biiki weya era yambadde bubikini bali ku biiki batambula twogera ku nsonga yo gweokuba ekyokulabirako baddamu obanga ina kabitikiro bwanyonya esuutimu ali mu kanzu banna flashlight kyano uganda ate ne bannauganda bannange okutwalira awamu most especially abaganda abo betukiriza mu nkola eya federal system eneeva mu kigambo kya unity in diversity buli ggwanga gye liri obuwanga kikumi kumi na kamu kumi na bubiri okusobola okuba nti buli ggwanga lyetegeerera mu ntegeera ey'obuweereza bwalyo n'obugagga bwalyo bulituddemu nga buvunanyizibwa bwa ggwanga eryo okutunulya butya emisobo egikuŋŋanyizibwa siteeke ne baba nga bakasukira central gavument ate so si central gavument kuŋŋaanya ye ate tukasukire nabwe kityo nga kyannaku mu budde buno bwe tulimu okeera enkyoli okukunyonyola nti bweoba oyogera ku kigambo gavument utalk of the executive utalk of the judiciary ate era n'ogamba paalamenti bwotunulira ku milliyoni ana mu etaano nga gavumenti erinako emitwalo asatu mu musanvu egy'abakozi abwe bali esente za states ekumi n'essatu n'ebirowoozo byabamu abatono okuvayo kukutegeeza nti gavumenti yasazeewo okukola ekintu gundi ne batutwala mu ntalo so nga buganda teyalikiriza oba bunyolo hmm. olw'okuba nti twagamba nti obuyinza tubutadde awatagwanidde so nga ate states bwe zaligattidde awamu neziga nti ah, state ye bunyolo egamba ki ate ya west nile ne mumadi nti awutalo lwokugenda mu bagambye nti bo tebaluliimu era esente bajja kuwaayo kubanga stakes ezo za buli state gyeri nabwoshe gwakwira mu nkola eya federal system nkutegeeza ebigambo bino nti kekaseera ate ositukiremu olage okwagala kwo eggwanga lyo livaayo litya ngaomunyolo livaayo litya nga gwe omusajja omuganda livaayo litya nga gwe omutoolo not necessarily gavumenti yatusaliddewo entayale mubintu byekyana ekito nolabanga tugenda muntalo ezagasa mawanga yadde egwanga okukula njakubagaliza emirembe jakatonda emirungi ebbanga lyonna njakusigalanga mutabani wolutabaalo jakanasomani naduli ate nokutegeeza nti disclaim eyange mubigambo byempaayo abamu abagala ennyo people power okusinga ate bannaabo abasigaliddeyo bantegeeza nti jakana yefula nti ebigambo byebisembayo erekera okulumba bobi wayini our man gradiator mbategeeza ebigambo bino nti wano sajja olwabampaane era nti kutunuulira ggwe binakusanyusa mukamwako njogere ggwe byowulira olwekkonda eyo nkwegumirizaamu nnyo ate era nja kukwagala ebitundu kikumi ku kikumi okunkyayira ku kituufu kyendiba njogedde mm. ngaoli wa nuupu era sigenda kweguya mwana wa muntu nabategeeza ku kazi nga ndisigalako omu nga ntambudde n'oyo ategeera bw'ali bazze n'oli yagamba nti ku lw'ekibuga ne bali ba basigaddemu basatu ne bwabale bali basigaddemu babiri ne mukusembayo yabuuza nti mukama katonda bwalibeeramu omu naga ndi ndisonyiwa ku kibuga ku lwoyo omu kale nio kiriba kizinga kwensigadde nga ndiko omuntu omu nga nze mutuufu ndisigala nga mbaleseewo ttayo siinaako gwenja kweguya ate nsembyayo ekigambo kino nti istand to be corrected at any one time gwe gyowulira nti ebigambo byoleeta ddala bituufu era bikola not necessarily feeling i love bobby wine that is our president president yes is the president as you say era yali president wagete ebbanga lyonna ekigambo ekigambo kimubaddeko is not the president of the republic of uganda today oba yawangula gwewabitegeera samulaba bwe yalayira eyo yentegeera gyetekeddwa okukulembezesa n'amagezi not necessary nti i feel the feeling i have why do you talk about bobby wine banak jakana nadulinjogerwako sabasajja kabaka bamwogerako Uh, pulezidenti bamwogerako obujuzi yatugamba nti ebyofuzi kutunda mukamwa hmm. bobi wine yakuritisizinga museveni bobi wine alwanagana nabebibiina ebirala eh, gwebayita politics genuinly naye kyasse politics waffe mu ggwanga uganda tituwoggana buwogganyi awatali argument zakitegeevu hmm. ate bwe zijja oli nakusingako tosaawo busungu yigamu buyizi ojjemu kubanga ne nrmuweri ekyayiga people power ekyetaaga amagezi g'abantu so si kudwalawalikana budadwalikanya yayogedde kuj ate kivubuka ekyo kivuma nkuvuma awo oba olimbye bayibuli muddemu simulemu ebigambo bya sulimaani ebyamagezi kubanga bo nkyasooka kunoonya mu lunyi lwa bayibuli wawasinze okulaga omugwago wavu genda mu bitabo bya sulimaani mubisimulemu ebyo si byange bibye era bya bayibuli kale mukyo nja kubasaba ntitubeere ku ttebe emu ey'obutegeevu tuleme okugamba nti twogana bogga jangu nabuufu tiyayogera bwati naye tekyali kituufu asifuddeyo nammwe mbatumidde abantegeeza nti ndi agenti wa museveni ngaebbanga lyonna museveni waali yantuma mu kritisizing ngaagwa muntegere yamwenoga nti we mutabani we era musima agenti wenammwe mbasanyukidde oba oli awo time lireeta okuba nti mutegeera nemudda engulu nitusobola okutambulira awamu sijja kukaana nammwe kubanga bayibuli tusomera ebigambo ebinjaga nti leka eŋŋano n'ebiŋanoŋano bikulire wamu wabula akaseera kamakungulabe kaliba katuuse tulisalangamu eŋŋaana ennamu ebiŋaanoŋŋaano besusunku birigenda n'embuyaga kale mu kaseera ng'obudde butuuse tubalinze ebisusunku okuba nti embuyaga ejja kubitwala obulongoofu bukomewo mu bategeevu katonda bankuumire kumi ennamu abatwita tuba agenti bo yonna kandi simanya ayo ani kale weewaawo kwetuli ebbaa zonaku olwaleero hmm. era nebaza um, uh, medical clinic tutambulako nayo mu bintu ebyenjawulo balwadde bajjanjabawo mu endwaliro ez'enjawulo eddwaliro esangibwa ekawempe era bweba olina ekirwadde ekikuluma namba zaabwe ziri wansi awo ku simu so bakubirako n'ogenda n'olaba embeera eri mu bulamu bwo awamu ne haji kabogoza asangibwa ekitegoma e, saidiza eyo mukono jenjogwayo mm-hmm. so mumukyalire mulabe mumukubire esimu mulabe ekituufu kyeki tugendera mu maaso honore uh, ensi eno naddala uganda hmm. yewunyisa mu bantu abamu ebisenaku ezemabega waliwo topic oba program gyetwogerako awamu naawe gwanyonyola ensi nti uh, sebufu bwangu okukyalako eri mu masiro hmm. kyali kibi nnyo tekyali hmm. mu nnono kyaddaaki tulabyeko owekitiibwa charles peter mayiga nga gamba waliwo abamu kwabo bali mukuwalampa omutanda mm. nti ye yali kirungi nnyo agende akyaleka eri mumasiro abamuzaala tibagalamidde saidi zeeyo mm. ng'alinga agamba nti mwabayogako eyo topic okumutegeeza bintu ebyo yakola yali nsobi kati mm. yali mubagamba nti muli mukuwalampa omutanda lwaki muwalampa omutanda mu ngeri eyo njagala okutegeeza owekitiibwa peter charles mayiga ngate katikkiro w'obwakabaka bwe buganda awezezza bakatikkiro abagenda mu musanvu abazze nga bali shado nga mukono gwa ssaabasajja kabaka gwe gubateekawo so si ate buganda nga bwe yali etekeddwa okubaleeta hmm. naali kugambye ebigambo bino nti kyalibadde nga ye topiki esembayo okuva mu jjakanasoma nnadduli okutegeeza nti ogwanidde ebigambo byange hmm. naye ate bwenzijukiramu nti ddala obwakabaka n'obuganda byanjawulo ku personalities mummwe abatudde mu buweereza ate kinkumakuma okukomawo okuba nti nsobola okussaawo ebigambo ebigwanidde ku lwaba bagenda okujja n'abaliwo olwaleero okusobola okukuma obwakabaka n'obuganda okutambula njagala kukutegeeza owekitiibwa peter charles mayiga nti saabasajja kabaka gwokolera muntu afa naawe kenyini peter charles mayega ofa like was jakana nadoli nfa nfa nange nabwekityo bwoba oli mubuweereza saawa amagezi mayitirivu okutegera n'okwawula ebigambo nga bwenzize mbibategeeza nti gwali emmengo nga saabasajja kabaka sebuufu bwangu bwali emengo ngaowekitiibwa katikiro peter charles mayega obuganda nga bajjajjaffe okuva mu ndagaano y'olwenda bwe baabutegeka ne batulowoleza emyaka kikumi abiri mu gumu olwaleero nga bagamba nti abaganda abaliddawo kyakkalwe gye muli mwababiri okukera nkyoga nti nga ssaabasajja kabaka ndowoleza obuganda n'obwakabaka emyaka kikumi abiri mu gumu kuva wano w'oli hmm. mu maaso na buli anajjanga emyaka gijja gikyuka lowoleza ku mwaka gw'oliko okusinziira ku ndagaano y'olwendabwe yatondebwawo batrols emyaka kikumi abiri muki mugumu nabwakityo bwoba onaofumya sitatimenti yo olina okuba nti ogyozezaamu n'amagezi n'okugipimaapimamu egwanidde oba nedda nga totunuliddeyo gweyagala kubakira nga jjakana sulemaani nadduli hmm. n'abasigalidde aboogera ku bwakabaka olw'okwagala kwabwe n'okuzimba eggwanga lino okkakasa nti there is what we call a nation eyagala okufaayo ate ezimbibwe njagala okukutegeeza ebigambo bino nti sinza kulya bigambo byange nkutegeeza lunye nti faayo nnyo nga peter charles mayiga mukkirize emitima gyammwe okugimenya ku lw'obwakabaka bwe mutuddemu ebigambo bye nnakugamba ku saabasajja kabaka nti nsobi y'okusituka okugenda mu masiro bwe nalabya kukatambiko ngaobategeeza nti abaayi obuganda bwagala n'otunuulira abantu ne bavaayo baagala okunenya sebufu bwangu kabaka nti yavuddeyo nagenda okulinya amasunga yasazewo agenda alime ku bajjajjaabe oli navaayo namunenya nentunulira ensonga bwewazireese nga zakyana kito ekyokubiri ngaolaga nti fe abatuula ku mikutu okubaako kyetunyonyola tuli mu nsobi saabasajja kabaka byonna mu byonna nkutegeeza nti nedda mubwakabaka bwe buganda si bwe buli nabwo kityo nkugamba ntya ku sitatimentisi zo nti ebigambo bye twagamba saabasajja kabaka njagala bikuddira muotegeere nti yali nsobi kabaka tagingira mu masiro nga mulamu eyo bassaayo kabaake ebikolwa bya saabasajja kabaka byeyakola okuyingira mu masiro mu bwakabaka kitegeeza nti kabaka oyo mulogo yayingiramu emikono gya setaani hmm. onfuna bulungi obuyinza bwabagirinya sabasajja kabaka tabulinaako mukono gwe talonda bagirinya abetuyite abasezi boolulyo ababeerayo mukwagala okujjayo akaba kasabasajja kabaka era abo benyini abagirinya be bannanyini busubi bwonna gye butudde sikuya mos zagabibwa asatu mukaaga ezizimbibwako amasomo bwakabaka bwe buganda amataka ago muzze mugatunda tonnayogera ku byamagezi bitunulanga ebyo onyonyola jakana naduli n'abasigadde abajja ku mpewo kuno okugamba nti sabasajja kabaka yakoze nga bwe yasazeewo ani yabagamba nti mubwakabaka bwe buganda hairak owa sabasajja kabaka obuyinza okukola byawulira so si okukola ebiri mu mateeka ekyo kyawule n'okutegeeza nti nkuddiramu ebigambo bino sigenda kukyusa rithimu yonna buli nsobye neekole mu mwengo nga situnulidde mwe batuddeyo mwekka wabula okutunulira obuganda naabo bagenda okuddawo bagenda kusisinkagana ki awali ensobi mwetulina okuyita tubategeeze ensobi ezo muzigolole owekitiibwa peter charles mayiga mukutegeeza nti ebigambo wayogedde bisaana gwe kwenenya mm. so sife ate be wagambye abassaawo okuluŋŋama novaamu statement ega nti kabaka ne dawudi cwa mbadde kabaka muteesa asooka ye yatuggulirawo ayabaggulirawo n'abategeeza bigambo ki nga tewabinyonyodde buganda kubitegeera bigambo ki ebyo byeyatuggulirawo ensobi saagala atoofaana nengaoli ayalimye naddira ebizigo neyesiiga ku kalimiro oyo bamubala nti atukula mm-hmm. bwe kuba kunyira oleeta oyo n'obwakabaka muddidde ate akalimiro akabuliko ate mwesiize bizigo ntegeeza ensobi saagala ozirungiise ogaye nti ate ffe bakoona ku nsobi ti saabasajja kabaka tuba tumuwalampye nedda katikkiro peter charles maiga oli wakufa jakana nadduli wakufa kabaka wakufa ekifundikwa kyali mukyasatumumukaaga ekitegeeza nti alina be yasikira naawe kennyini siggwa mubereberye mba katikkiro waliyo kisolo eyali ku kintu yaliko kati oba gwe kisolo kale mukyokkiriza nti obwakabaka mu ntambula yaabwo tubadde tulina emigongo n'enteekateeka zetugoberera ezitali mpulira zaabo batudde mu bifundikwa yadde obusika bwabo obwobuweereza wabula okugoberera ennono kyegamba obulombolombo empisa olulimi mpayo byakulabirako nga bisatu navaayo nenjogera ku nsonga ya bot clus abaganda abaali ab'omwanguka ab'ebitiibwa nga bwolaba mwana mulenzi ono wasajja ne baba ku bot cross nga bagenze kweganzika ku bakyala be batamanyiddeeko ddala bwettanire nenkuba bot cruis ne mbategeeza ebigambo bino nti nze mbakubanga pulezidenti w'eggwanga mm. nga tuli mu unification y'amawanga gano obuswavu obuteereddwawo singa tuba mu federal system nega nti nasanze baganda be babaddeyo nti ye mulimu ebitiibwa byaki nti mulimu abalangira n'abambejja nti ye mwebali nti ddala mwabaddemu kuba kuba ku bataka nti ye mwabaddemu aboolulya abatonotono bajjajja bafe abemituba aa hmm. ndagira bulagizi pgb nti mwaba abomunda buli gwosanga nga erinnya lisoma nti muganda njagala bwagazi national id gyetuba tuzza naye gye mumunyikira eddala twagala kubanga tubaziika misana ttuku obugwagwenyufu buganda bwe yayolesa mu bitiibwa byaffe ne mukeera enkya ne mugenda ku bot cruising entegera yekyetuwa abo tebaalikomyewo nga nze mukulembeze twalisigaza amanya ku bisenge ngaagaabasirusiru tebawere of fame eyobera wall of idiot eh. ontegedde ne bukeera enkyajja kana nadduli nenvayo nenjogera ku nsonga eruma obuganda kabaka okugenda mu masiro novayo noga nti eyo nsobi wano najja nenjogera ku mwana omumbejja olwaleero aliwo osanga lya mbogo bweyavaayo nayambala bupale nga kamwise muno kamusazizaamu mubiiki weya era yambadde bubikini bali ku biiki batambula nyina nga ate namaso namaani gwetuyita najjinda yataddewo ekisaakate ekisomesa empisa mu bwakabaka bwe buganda era nabuuza nti maama najjinda ekisaakate kikyo kisomesaayo biki ngaayambadde obupale obwo bwemusazi bwe muti hmm. yenna alabika ekikula kye ayawukanya atya ne malaaya akusinze ku kitiibwa agenze kubanga bwaba yetunda tayambala bupale obwo mm. abamungoeze bumini bukoma wano naye oli yalaga kikula kye kyonna obwe buganda novayo noga nti byetwogerako abo abali abagamba ku ssaabasajja kabaka eyo empisa yobwakabaka ne bukeera enkya mu bugabuga bwobwakabaka bwe buganda n'abantu abalwanidde namulonda okuyimirirawo abajja mu kinamugumu kyana mukaaga baali balwanyi abagwanidde okwebwa ebitiibwa byamafumu n'engabo ngebyo byawulwa ku abo baalirwa na sematalo olukumi nda mu ekumi n'omwenda kumi na musanvu mpulira bulungi hmm. kumi n'ena kumi na mwenda sematalo asooka ne baweebwa emidaali gya kar king african rifles egya medo nga yaza zaabu nti ye olwaleero abaffe abalwanyi abaalwana tewaliwo kyonna kyebaali kibaweereddwa nebukera enca nebaita shenita namuyimba gwe bakazako erya bad black malaya buganda nega ntumwadde certificate kubanga aleeta abalambuzi bangi mu ggwanga uganda eyo buganda weere mayega ebyo tobiraba nebuva okyakajjalaata ogamba nti abalaba ssaabasajja kabaka mukamwa ezo zempisa emirundi emirala wabayo abatyoboola ssaabasajja kabaka ennaku zino bangi ogamba nti omuntu omukulu ayogera bwatyo mubawulira batyobola nennono nebukere nca katikkiro ku mukolo gwo gwembaga nosaawo amawemukirano genyini ozina otya n'omwana wo ogenda okuwaayo munyumya kwanjula buganda musobola okunyona ekigambo okwanjula n'embaga abali eyo mukitegeera bwemwefudde mwagasomesa jakanadduli buwangwa nenono <laughs> mbasekeredde mubusekerezi netwogera ku nsonga yo gweokuba ekyokulabirako baddamu obanga ina kabitikiro bwanyonya esuutimu ali mu kanzu ebitiibwa byokutegeera n'okutegeera kwensayo obwakabaka buganda mba temwabitegeera ebyo bwe tubinyonyolako tebansobi twagala buganda eri upright esobola okutambula katikkiro tazine mulujjudde ekyo kyamugibwako katikkiro tata kifuba kyakutambula nga mpeesa gali bweru katikkiro tayimirira ku kkubo na mukyala atali wuwe bufuna ekitiibwa ekyo katikkiro tamantuka na bigambo nti njagala kuwulirizibwa nedda ebigambo biba bipime ate tayimule webiraga katikkiro nkikuddiramu taliira mu lujjudde lwabantu mu mpisa y'ennono eyaffe kasitofuuka ekitiibwa ekyo ekisembe bakugjako ekitiibwa kyokuba nti nga kireerese obwebwa ekitiibwa okuba nti mumaaso ga ssaabasajja kabaka okufukamira kukugibwako katikyo tafukamira kabaka oba ontegera bulungi ebitiibwa ebyo gikulemya okutunulamu okutunula wetegereze wavuddemu kugamba statement kwaba abatereeza obwakabaka nti abaffeeno nsobi ate oyagala kuddira nsobi kekalimiro kegambye n'osigako ebizigo saagala ogambe nti waliwo ensobi kabaka okuba nti bwe yagenda fefe ensobi kabaka agenze ekasubi okukola emirimu gy'abajjajjaabe amaanyi ogajjawo agamuwalampa amaanyi ogajjawa ate eh, byayita ebya sitaani oli agalamidde wali ekasubi ye yatuleetera bino wali okyabiwa muno nokitegeeza obuganda nga tutegeezezza ate ffe bwasonzeemu otegeeze obuganda nti kabaka ddala kituufu ateeka okugenda mu maaso kinnyonnyolere mu bwakabaka okibagambe njagala kuddayo mukusembayo kwange okwebigambo bino okuddamu okusaba obuganda direct nsaba buganda kyentegeeza sebuufu bwangu mumpa olukusa yenna oba saabalangira akuteesegulira ennume owekitiibwa katikiro peter charles mayiga gwe kennyini abalangira n'abambejja bemmanyi ababbi abanyazi balukulwe ŋŋenda mu bajjajja ab'emituba abeegasse n'abazzukulu babwe ate ne mubba ettaka ly'obwakabaka ery'ennono neŋŋenda mu bataka b'obusolya abafuusa ebigenzigenzi mu bwakabaka abatafuddeyo nakumanya kitiibwa kyabwe nti byonna byonna tubyogera obwo bwe bwakabaka obujjudde abalina obuyinza obugoba ssaabasajja kabaka ku namulondo ate mayega n'abatositi nga naaba nga yabayita atalina buyinza kuyita bataka ba busolya ne muduma ne mugenda nsaba kumpa buyinza yenna agamba nti nina ekigambo kyenjogera mu bwakabaka bwe buganda nga kikyamu asituka jje n'ekituufu ndayira nja kwetonda era istan to be corrected naye nteekwa kukuwangula olina okusasulira byoyonoona <laughs> ekyo kimu ekyokubiri wave yenna agamba nti jakana nadduru yayogera nti gundi mubbi nti nga bwetwa joseph uh, musanje akutesegulira ennume nayogera ebigambo byonna byemuteekako nti mufere asituka agende mu kooti mulinzi nange njagala bwe muba mmwe temusobodde kumpa buvunanyizibwa obwo neetaaga abalangira nabambejja abasobola okuyimirirawo ku lweggwanga buganda kuba mmwe bannanyi kitiibwa kya nfumu naye ngabo mumpe obuyinza n'obuvunanyizibwa hmm. nze nzigula emisango kwabo kabere peter charles mayega ogwokwoza gwange kubanga obujulizi nakuŋŋaanya dde obumumala abo tebasobola kusisetula bigere bisatu ngaobulenge si bukwate njagala bwempangula nga emisango egyo gyemuli muteka osasulira erinnya lyange n'okusasula obuganda ebyo byemunyaze ebyo temubyogerako ate abayogera ku nsonga y'okuzimba obwakabaka be bakyamu owekitiibwa waali badde ovudde okwebaza abantu bayimiridde ku mikutu gino okwagala kw'omukwano gwe bazimbye n'okukuuma kw'omukwano newebaza abantu ebbanga lyonna bemusondamu ettafaali emisinde gyewulabaluba enofisitralani ne mudda ku kansalani ono malaria n'ebisigalidde oba covid ran yajjo sinnamumanya nemubebazaako olwokuba nti tewaliwo kyemwakoze kyonna nga musinziira mmengo yadde wa ekiyambye obuganda okuyimirirawo buganda yekyakutuse n'abantu omukwano gwe bazimbye n'ogukuma ku lwannamulonda okuyimirirawo n'obuganda okutambula tewannabawo kiva mu mengo kiddira bakopi tekiriiwo ate ovaamu ebyo bistatimenti byekyana ekito katikiro tayogera ebyo katikiro tayogera ebyo abaffe mugenda kuyigirira wa kondakiti y'abantu bonna ab'olulyo mu bwakabaka bwe buganda enteekateeka yakolebwa dda bw'oba omulangira otambula otya oli otya enneeyisayo nenneekwataayo mu pabuliki ebeera etya oba onfuna bulungi naye ebyo mwabisula ethics z'obwakabaka empisa tewakyali katikkiro ate ovaayo okutunuulira ffe abasomesa ku buganda nti ekkubo lye lino osobola kuvaayo ddala n'oyimirira wano nkuddiramu ekigambo kino kuno si kwera goba kuba mwana muto oba mu birowoozo njagala kubuuza owekitiibwa peter charles mayiga basobola okukuteeka wano nga bulaba dokita heebwa netandika kunnyonnyola nnono n'ovaamu ebigambo byebiroera eby'eddakiika makumi asatu gwe kubanga ate singa wali otegera ennono tewali vuddemu kigambo kigamba nti kabaka naaba nolaba abantu abavaayo okubaako kyebayogera nga kabaka yagenza okulima ku bajjajjabe okwagala otutegeeza obuganda nti kabaka nsobi nga te muteesa bitutegerawo dda mubadde byadda byadda ddala bwe bite bwe biri obusobola obubitegeeza buganda ebyedda ebyo bibagambe nti abaayi mbategeeza nga peter charles mayiga mu kitiibwa ky'obwakatikkiro akwasibwa okuba second in command mu hairak ey'obuweereza so si hairak ey'ennono kubanga mu yennono oba nnamba nnya ate wano mu y'obuweereza oba nnamba bbiri kubanga egwe katikkiro era kabaka bwa kopi ebweru ebintu ebyawulenga kubanga olusimu bitabula nova nojja nti njagala kunyonyola nnono gwe <laughs> it is impossible nabwe kityo ekindese mu maaso gammwe saagala owekitiibwa peter charles mayega asambaze ebigambo ebyayogerwa nti kabaka yali mu nsobi yokufuna omwaganya waali okuba mu bwakatikkiro si magezi ennonda y'olwaleero tekyatunuulira ategeera ki wabula ozikoze otya bisinde bitawanya ozitegeera kyenkana ki muddo ki gwoyinza okukozesa okugwa mu bifo ngaebyo so hmm. si magezi gabaki gabantu nti aba twetunuulira ensa ya gundi esobola okuwanirira eggwanga kubanga eggwanga mwalivaako n'abantu mu bwakabaka temukyabaliko muli ku kimu wawe tuliira eggwanga okuvamu nga twogeddwako mubaali babyomera ne muntana gye mulibeera mulikkiriza nti ekitufu twakola ensobi nkuddiramu <laughs> mulabanga ebyokusaaga mm. mubuuze ku besferi mulondo lwaleero amaanyi galiriddawa ne famire ye yali mulangira mukulu mu bwakabaka era mwabo baali bava mu nnono oba mu mituba egitunulwamu yali mukukkutivu museveni namugula era akasente akamuwaggulo limu nga tanaba kugenda kuteeka ku nsonga egenda kusembayo nabirowoozo bya federal system mu ggwanga uganda museveni nakuwa ensimbi bwamala okuzimwa mu kusembayo kwa paalamenti baga nti tuzeyo kukasuka abantu nga mu bantu abasembayo okukakasa nti federo gwe tuba tutambula naye akazinda wetukawadde musajja mukulu ngaava mu buganda era nga waluulyo yamutulondera gwe tusongebwako sebo tubuze ku beso eri mulondo naga nti aa nze okusinza nga bwentunuulire obwakabaka bufaanagana n'ebyo gavumenti kyeyagala okujja nakyo byombi sebamu makulu semusota guli mu ntamu bw'okuba tolya ne bwogulekamu tokola ki tolya nga muganda wawo naye bamubuuzizza ku kya federo obuyinza ng'amanyi nti ddala mulangira buba bukomyo n'ekitiibwa kyabe weekiri ekyo yayanukula bwentunuulya bamolodokayi nkuwe gwe bwoyogerako gwe molodokayi nkuwe kenyini wavamu ebigambo aba pantagoniya gwe mu pantagoniya wakuba bugimu bwakabaka bwotategeera nova nogamba nti badiikula batule ku bulediyo bwabwe ne bawuliriza abalaba nababeireyo mu bantu bakadama ne bannakadama abatuuleyo nga balina okuwuliriza kwabo ababalimba abasiwufu b'empisa fe basiwufu oyinza okukakasa nti ddala kabaka okgenda mu masiro kituufu peter charles mayega era okinyonyole mubufu kimwokijja nti kabaka ate kugenda masiro nga mulamu era businga bwali buyinza nga mbulina walifulumye nakibooko nkulayira mu nnya lya katonda yalifulumya amakugunyuma wewete kibooko golabanga ebyokusaaga ebyokuzanyiramu eggwanga nkikuddira mu buganda mm. n'obwakabaka ababiri abatudde mu bwakabaka saabasajja kabaka ekifuniko kyasatu mukaaga oyoafa peter charles mayiga katikkiro wakufa ngaabasigadde abatukulume bwe baafa obuganda tebuliiwo obwakabaka tebuliiwo ate mmwe muzimbye ettafaali eri busaanyawo mwekennyini ekubagaliza emirembe gya katonda emirungi okutasusa bigambo byange nokutegeeza abantu nti ebigambo ebyange sibye ebisembayo naye tekyategeeza nti ndeeta bikyamu osobola okuteekako clarity oba point of information point of order oba kyonna an addition naye nkutegeeza nti jangu namagezi ebigambo byamagezi bivaawo na byamagezi oba biwa argument nga byamagezi ntumira kuba people power mikwano gyange era bantegera ebbanga lyonna kubanga ku kitundu ko ninako bangi abategeera kikyennyonyola bwe tutuula mu kafo kaffe awo tutera okutuula ku kitundu kyaffe kanti ddala abapepo pawe olina bwotulabuddemu okutegeera kuno hmm. naye bannaffe sinnamanya ate abo mbatumira nnyo n'okubategeeza nti ebbanga lyonna jakana siwa bibiina ndi muntu akkiriza mu federal system egenda okugabanya obuyinza mu ggwanga lino buli ggwanga okuva ne siteeke yaalyo ne jurisdiction yaalyo nkwatibwa ennaku okutunuulira akantu akatono kebaga nti this is a government mulova essaawa yaleero kagwamu munnalwanda atutwala atalina luse mu ggwanga uganda be batusalirawo ntalo kize tulina okulwana nti gavumenti ne batusalirawo ku butya bwe tuyinza okufuna ku sente zaffe omusolo ogukwanyizibwa mu ggwanga buganda gwonna ne batuwaku kapotion akatalina nakategeera eggwanga buganda lyazingama bunyolo yazingama tolo ankole bakiga abo bakita ab'ekigezi Mm. estan bonna wesimairo ne mumadi lango nakyoli kalamojja newomwe bunyolo ddala kiriwase omuntu okuba mu ggwanga naga nti epurezidenti netutunda ekigambo gavumenti nga twogera ku judicial executive ne paalamenti okutunulira obugagga bwaffe mu bantu emitwalo asatu musanvu egikola ekigambo gavumenti gavumenti abakozi baayo bategere miliyoni amakumi asatu munya olwaituliana munya batutwale mu ntalo zitakkiriziganyiza so wano sitaati zaalibadde zimala kutuula tugenda kufuna mu bunyoto ejja kwegatta ku nsonga eyo hmm. aa ah, ah, bunyoto ejja kuvaamu ssente olwaleero buli ajja nti twali bayivu era tuli bayivu obuyivu bwammwe buliriddawa bwe musobola okunyonyola nti bwe tuba tunyonyola ekigambo federal system ekyo nsobi n'otunuulira omuntu n'avaayo gy'avudde yonna gy'ava nva kapeera byongo mbw ate nze nva eh, gatuna bano batusemba tuve eno mu kkaramojja ne mugamba ekigambo uganda nti eggwanga buganda lya ffenna mwaligabanirawa lyamwenna nga sitake mwagijjawa ebafuula nti eggwanga uganda lyamwenna nga nekibuga kampala kikyalemye okugamba nti gavumenti erina ebirombe bya zabu okusinza ku statis nga bwezetoloola eremye okugula ekibuga kampala sikwamoozi amakumi ataano agatuddeko ebitebe bya gavumenti muli banyazi bunyazi buganda bwesitukanaga nti jakana ayogera buganda naye state ndalinga zakuba ekigambo federo kiba kitegeeza kuba states nedda kitegeeza kusigaza mmwe buyinza bwammwe hairaki n'obuweereza esente nga bwoziba gavumenti bwezikuŋŋaa neziweza mu local gavument zirina kuyita mu sisitimu ya gundi ne zijja mu gye tuli mu states ezo states nezikwata sente ezo nezigabanya mu madistricts gaazo obuyinza bwakabaka nebubeerawo nebayogera ekigambo kibuga nti bweyogera ku mmenga ekyo kya ssaabasajja kabaka ekibuga kyabaganda musolo ki oguvayo kkakasa nti ekibuga ekyo kyaffe mukitegeera mu bigambo eyo federal system gyetwogerako nebaza abo bonna basobola okutegera ensonga eyo saagala ate mbeeko omunanyiriza keera nkyagamba nti ngaabapaobaga nti uba nawe olina ebigendero ebibyo byokwesimbawo wesimbewo hmm. ate baliyo gwebagobayo era bwenvayo nkeera njijanenesimbayo okuwayo kwabirowooza abigula nabigula mm. abirekawo nabikolaki naye nga teteeka linkugira okusoma nasoma ate gavumenti bweneba eyagala kusula jaka nado tejja kwyita mu biwandiko nga bweyaita ku kitange agamuga nti teyasoma mm. ah, nabetegekera nnyo amateeka diguli weeri social waka diguli weeri psycology ediguli weeri tekyategeeza mu kusoma okwo okutono kwenina nti ate nze kyasinze okusoma tutwalamu magezi wategeera otya mu bintu ebyo oyogera era kyewatega kiyamba kitya eggwanga lyo ekyo kyenyinza okubaga nti muntu bwaba abuuza ekyo kyabalina okubuuza naffe tubuuze nti kubaprofesa abali abalina diguri asome ebitabo kikumi simanze nasoma gundi ate amerika yeyankebera ekyo kyabwana buto gwe wali okebeddeko owamerika aliwo mukakasa nti odokita <laughs> tonnabona kuba mumagezi gateesagaa nti eh. ogwanga tekeddwa kuba mu nnimi zaalyo ojegera kubanga bakukamisioningira bungereza kubanga wali odokita bebamwe abava ettaka esima twasomera ki wasomera wampozi dokita thailand ani agenda thailand waliridda wa china iwalire ebikere ebitwabiryanga tugeze mumizanyo nakirali muzanyo wegwanga getwabirira wali ozanya mizanyo ki misinga hundred meters olimu embiro ebyo ebigere nentambula yerimu erikudduka genda onoonyereze mama bali abatu abatu abatuliza muteke muteka aibwa rogers na international athlete not even a national i'm a national athlete at the same time baba moyo bagulira government obwe kuba mu pamosta nzi nakwesanga manyi nakutuyana buza ayali minister of sports and education nja kubagali semembe ja katonde mirungi tuberera okuba ku flashlight channel sebo nedda tonjere galero ndi wa misinde muzibu nyo yeye yeye yeye genda masa sika kasante sana okuba ni bayante kawali tudduka munawe tgwamunwakitugikomya wano nja kubagaliza emiro gyakatonda emirungi dokita hewa mumuveeku katonda bankumi nolensonga eyo nega ekitundu kyentu sibyakuseka maye mwenyini yatugamba nti ne bayibuli yagamba tetusanyukire nga birungi byereere nembeekikyusemu <laughs> eh, ebigambo nibwoba omanye olulimi ebigambo bya katonda bisigala byebimu eh, nsaakuntereezamuko tetusanyukirenga munasiimanga birungi byerere bayibuli kyali kibuuzo eh. wabula n'ekibi ekiva ewakatonda mukisiimanga ku lwobutuukirivu era ebimu mubisiimi byavuddemu oyo ekitiibwa kya peter mayig ate obusiimu tetubuteeka mu butuukirivu kiba kita ku siimu kale n'olwensonga etuza tusikona olunaku olwaleero naye so n'olwensonga eyo mbasaba mwina mwina ekituufu mugezeko kigoberera ekikyamu mukiteeke ku saidi sijasukkaa nanga olunaku olwaleero abankuumire mbeere bulungi mweraba confident era agenda kuddamira akakwata kaprogramu kwanera akateekeko wali nono personal secretary we mukwano gwange lwaki tobumusindikira Thank you.